हाल ही में एक सर्वे सामने आया जिसमें यह कहा गया है कि महिलाओं को मजाकिया आदमी बेहद पसंद आता है जी हाँ जब बात होती है कि औरतें किस तरह के मर्दों को पसंद करती हैं तो अक्सर हमारे सामने यह सवाल आता है कि क्या खूबसूरत पैसे वाले और प्रतिष्ठित मर्दों को लेकिन हैरानी की बात यह है कि औरतें अक्सर ऐसे मर्दों को पसंद करती है जो उन्हें खुश रख सके और उन्हें हंसा सके एक सर्वे जो सामने आया है उसमें कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं मसलन औरतें अक्सर मजाकिया अंदाज में मर्दों को ज़्यादा आकर्षक पाती हैं हाल ही में एक पत्रिका द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार दस में से नौ महिलाएं सेक्स अपील के तौर पर मर्दों के लुक की तुलना में उनके के अंदाज यानी सेंस ऑफ ह्यूमर को ज़्यादा पसंद करती हैं यही नहीं ये महिलाएं